The topic of my today's presentation is scholarly search engines. Scholarly search engines वालों के लिए नहायत कारामद और जो लोग रिसर्च के साथ वाबस्ता है तो ये बेसिकली एजुकेशनल सर्च इंजन है और इसमें वो चीज़ें होती है जो कि पीर रिव्यूड होती है और ऑथेंटिक सोर्सेज होती है तो let's start from the very first slide और इसमें मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि इसमें कौन कौन से वेबसाइटें जो आपके लिए कारामद साबित होगी इसमें है पहला Google Scholar Google Scholar was created as a tool to congregate scholarly literature on the web from one place students have the ability to hunt for peer reviewed papers thesis books abstracts and articles from academic publishers professional societies preprint repositories university and otherly other scholarly organisation Google Scholars का मकसद क्या है कि दुनिया जहाँ में मुख्तलिफ वेबसाइटों पर जितनी रिसर्च स्कॉलरली वर्क पब्लिश हो चुकी है चाहे वो एमेराड में हो चाहे वो साइंस डायरेक्ट में हो चाहे वो जे स्टोर में हो चाहे किसी भी वेबसाइट पे और जिसकी रसाई आप तक मतलब मुश्किल हो पहुंचना तो गूगल स्कॉलर आपको कुछ चीज़ें फुल टेक्स्ट में दे देती कुछ चीज़ों की एब्स्ट्रैक्ट दी जाती हैं और ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें बुक्स भी होते हैं अमूमन एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं रिव्यूड पेपर्स भी होते हैं और जर्नल्स आर्टिकल समटाइम तो फुल जर्नल्स भी आप पीडीएफ में अगर एक फाइल हो पीडीएफ में तो आपको फुल जर्नल की एक्सेस भी दी जाती है तो आज के बाद अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाए गूगल स्कॉलर को गूगल पे मतलब डिपेंडेंसी यानी रिलाई छोड़ दे अब गूगल में चीज़ें अथेंटिक नहीं होती गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल शुरू करें सेकंड पे है गूगल बुक्स जैसे गूगल स्कॉलर गूगल का एक प्रोडक्ट है इसी तरह गूगल बुक्स भी है Google Books allows web user to browse and index up thousands of books from popular titles to old to find pages that include your search terms once you find the book you are looking for you can look through pages find online reviews and learn where you can get a hard copy google books google scholar ki tarah hai lekin is pe sirf books ki rasai di jati hai अगर आप आज गूगल पे सर्च करें गूगल बुक्स तो आप एक टाइटल डाल लें मिसाल के तौर तो पाकिस्तान डाल लें तो पाकिस्तान से रिलेवेंट जितनी किताब है वो पुरानी सत्रहवीं सदी से अठारहवीं सदी से उन्नीसवीं सदी से लेकर तमाम किताबें आपको मिल जाती है लेकिन इसमें एक एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि गूगल बुक्स पे कोई कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था तो इसकी बिना पे कुछ बुक्स से इन्होंने पेजेस अंदर स्टिप किए हुए बाहर कैफ आपको कंटेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा से ज्यादा मतलब मिल जाती है कोई एक आध पेज मिस किया होता है वो भी इंटेंशनली लेकिन सम टाइम आप कंप्लीट बुक भी इसी से ढूंढ सकते हैं और ये इमेज स्कैन होती है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते जब कोई टाइटल आपको पसंद आ जाता है फिर है Educational Resources Information Center populated by the US Department of Education the Educational Resources Information Center इसे कहते हैं ERIC is a great tool for academic research with more than 1.3 million bibliographical records of articles and online materials. ERIC provides access to an extensive body of education-related literature, including journal articles, books, research synthesis, conference papers, technical reports, policy paper, and more. With more than 8 million searches each month, it's no wonder why this search engine is a great resource for education ERIC जैसे कि इससे आप अगर गूगल पे सर्च करें ई आर आई सी या सर्च करें एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर तो उसमें 1.3 मिलियन बिब्लोग्राफिकल रिकॉर्ड है मुख्तलिफ आर्टिकल्स के इसमें बुक्स भी हैं इसमें कॉन्फ्रेंस पेपर भी है इसमें टेक्निकल रिपोर्ट्स भी पॉलिसी पेपर्स भी और बहुत सारी चीज़ें और ये हर महीने इसमें चीज़ें ऐड की जाती हैं और ये US US Department of Education चला रही तो आज इसको ट्राई करें जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं या स्कॉलर्स हैं इसी पे रिलाई करना चाहेंगे तो इसी में आपको अथेंटिक चीज़ें मिल जाएगी थर्ड जो है चौथे नंबर पे वो है ResearchGate ResearchGate is unique social networking site for scientist and researchers और 11 million researchers submit their work which total more than 100 million publications on the site for anyone to access. You can search by publication data and author or you can even ask the researchers question. Though it is not a search engine that pulls from external sources, research gets own collections of publication provide a hearty selections for any inquisitive scholar. अगर आप research gate पे आज जाएं और अपना account बना दें तो आपकी जितनी चीज़ें जहां कहीं publish हो चुकी है तो इसकी टाइटल आतर और वॉल्यूम वगैरह डाल सकते हैं अपना प्रोफाइल कॉपीराइट में आ जाता है अगर आप तमाम के तमाम अपलोड करें लेकिन अगर आपने अपनी खुद ओन जनरेट की प्री प्रिंट हो कहीं पे पब्लिश नहीं किया हो तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं हंड्रेड मिलियन पब्लिकेशन इस पर मुख्तलिफ डिसिप्लिन के और साइट की अच्छी खूबी ये है कि आपको साइटेशन भी बताते कि आपका वर्क कहाँ कहाँ पर साइट हो चुका है और इसमें एक अच्छी खूबी ये भी है कि आपकी एक जैसे फेसबुक पे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं स्कॉलर के साथ या लिंकड पे इसी पे रिसर्च गेट पे अगर आप अपने कनेक्शन को बढ़ाए अपने फील्ड के लोग को ऐड करें तो आपकी इंटरेक्शन हो जाती है बहुत अच्छा एक सोशल नेटवर्किंग रिसर्च वेबसाइट है Central this site is perfect for those studying anything related to health care और science PubMed Central is operated by the National Center for Biotechnology Information, a division of the U.S. National Library of Medicine. The database contains more than 3 million full-text journals articles. It's similar to PubMed Health, which is specifically for health-related research and studies, and includes citation and abstract to more than 26 million articles. PubMed, public और मेडिकल मेडिकल से रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं आप पबमेड पे पाएंगे खसूस तौर पर हेल्थ केयर से या मेडिसन से या मेडिकल साइंस से बायोटेक्नोलॉजी से फार्मेसी के जितने पेपर है तो ये किसने बनाए US National Library of Medicine जिसे कहते हैं N L M N L M ने बनाया और कौन इसको जो ना रन कर रहे National Center for Biotechnology Information PubMed में तमाम हेल्थ साइंसिस की बहुत सारी चीज़ें तकरीबन three million full text journal article आप आसानी से ढूंढ सकते हैं जो कि एक अथेंटिक सोर्स है तो हेल्थ या मेडिकल साइंसिस के लोग या फार्मेसी के या जोलॉजी के या बायोलॉजी के या प्लांट साइंसिस के या नेचुरल साइंसिस के जितने सॉरी मेडिकल साइंसिस फार्मेसी और हेल्थ इशू से जितने भी रिलेवेंट है तमाम रिसर्च आप इसी पे आसानी से ढूंढ सकते हैं प्लांट साइंसिस के लिए नहीं है क्योंकि ये है पबमेट मेडिकल साइंसिस के लिए sorry Semantic Scholar Semantic Scholar provide free AI-driven search and discovery tools, and open resources for the global research community, and it indexed over 200 million academic papers sourced from the publisher partnership, data providers, and web crawls. It is a search research product development team within the Allen Institute for AI Building a Better Way to Search and Discover Scientific Knowledge. Developed in-house with state-of-the-art models process and classify papers in extensive pipeline. It distributes open code and dataset while publishing result of research in the areas of natural language process, processing, machine learning, human-computer inter interaction, and information retrieval. Semantic Scholar, artificial intelligence drive-based search engine है और उसमें 200 मिलियन एकेडमिक पेपर आसानी से ढूंढा जा सकता है और इनकी पार्टनरशिप पे मुख्तलि पब्लिशर के साथ और इनकी डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने लाया जा सकते हैं लेट सपोज लेट सपोज अगर आप एक चीज स्टार्ट करना चाहते हैं मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी या आप ढूंढना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जहां जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेवेंट पेपर पब्लिश हो चुकी है तो ये सीमेंटिक स्कॉलर में आपको एक जगह पे ये चीज़ें मिल जाएगी आज से ट्राई करें सीमेंटिक स्कॉलर और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 200 मिलियन एकेडमिक पेपर्स इसकी एब्स्ट्रैक्ट भी हो गई और इसकी बिब्लोग्राफिकल डेटाबेस भी है तो एक रिसर्च के लिए इंतहाई कारामद है और इसमें हर डिसिप्लिन के लोग अपनी फील्ड के रिलेवेंट जो है ना पेपर सर्च कर सकते हैं CORE CORE's mission is to aggregate all open access research outputs from repository and journals worldwide and make them available to the public in this way CORE facilitate free unrestricted access to research for all CORE जो है ना ये भी सीमेंटिक स्कॉलर की तरह है लेकिन ये कोर मुख्तलिफ डेटाबेस से डेटा उठाते हुए एक सर्च इंजन एक सेंट्रल सर्च इंजन बनाया होता है इसमें पेपर कॉन्फ्रेंस पेपर प्रेजेंटेशन आपके कॉलम और पैड सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में आप ढूंढ सकते हैं आज के बाद जो है ना आप गूगल पे कोर डेटाबेस सर्च करें अपनी फील्ड से रिलेवेंट कोई भी चीज़ डाल दे तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड आपको आ जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे कि मेरे फील्ड में इतने लोगों ने इतनी रिसर्च की हुई तो मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी और मुझे आपसे ये भी उम्मीद है कि आप इस जैसी लेक्चर के लिए हमें अपने फीडबैक से भी आगाह करेंगे लाइक भी करते रहेंगे कमेंट्स भी करते रहेंगे सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और दूसरों के साथ शेयर भी करते रहेंगे मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें thank you so much once again May God bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.